Lider ma wizję, a pracownicy mają kompetencje, by ją realizować. Do tego potrzeba wartości wpisanych w strategię, które są pomostem pomiędzy pomysłami a kompetencjami pracowników. Ludzie mogą nie rozumieć zawiłości strategii, ale muszą dokładnie wiedzieć, dokąd zmierzamy i co każdy z nas może zrobić, żeby tam dojechać. Byłem w jednej organizacji, która była przyjęta przez nowy zarząd. Panowie postanowili odchudzić struktury i w bardziej elastyczny sposób reagować na potrzeby rynku stworzyli strategię i przekazali ją załodze w prostym komunikacie. Każdy z Was ma działać w sposób prosty, otwarty i zintegrowany, a Wasze postawy będą sprawdzane dwa razy do roku. Dzięki temu doprowadzicie organizację tam, gdzie chcemy ją widzieć. Po paru latach faktycznie organizacja była tam, gdzie wymarzył sobie prezes. Temat wartości w strategii organizacji jest tematem obszernym. Proszę zainwestuj jeszcze 5 minut Pobierz z tego miejsca darmowy plik MP3. Tam jest wywiad z ekspertem strategicznym, który wyjaśnia, w jaki sposób przekuć wizję w postawy, w wartości, które doprowadzą organizację tam, gdzie chcesz ją widzieć. Ponieważ chodzi o to, żeby zmotywować ludzi do doprowadzenia naszych pomysłów do szczęśliwego końca.